Selamat datang guys, berikut ini akan kami sajikan rekaman kepanikan warga Pulau Morotai, Kepulauan Halmahera Ternate, Provinsi Maluku Utara. Video ini juga kami lampirkan aktivitas kegempaan sejak tanggal 4 Februari hingga tanggal 7 Februari tahun 2019. rentetan gempa ini adalah kelanjutan rentetan gempa Mentawai beberapa hari yang lalu. Semoga aktivitas kegempaan ini tidak memicu rentetan bencana di provinsi kepulauan tersebut. Juga kami lampirkan Twitter 24 jam pada tanggal 7 Februari tahun 2019 dengan pencarian kata kunci gempa Morotai. Banyak tweet dari netizen menyampaikan adanya 800 jiwa yang mengungsi pasca gempa tersebut. Eh, dikaitkan dengan kepanikan warga pada cuplikan video. Kemungkinan besar karena warga khawatir akan terjadi tsunami sebagaimana terungkap bahwa adanya alarm tsunami yang berbunyi. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasi agar Anda segera mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait bencana alam yang terjadi di Indonesia. satu oto dari desa Yau Tawakali Ada pusing semua nggak tahu dari mana ini mudah air nggak naik kepanikan setelah gempa panik sekali panik sekali katanya aram aram tsunami bunyi aram tsunami bunyi alarm tsunami bunyi alarm tsunami bunyi ya Allah lindung kami ya Allah Uli sini ayo ke atas ayo ke atas hei eh, ayo ke atas katanya alarm bunyi ayo ke atas alarm bunyi alarm alarm tsunami bunyi ayo ayo ke atas cepat aku bonceng dua dulu cepat cepat cepat Tin Nifka ayo Nifka itu sopan ke sana Ayo eh, ke bukit sudah cuma ke rumah Kaisnan. Pak, dulu Ibu, katanya aram berbunyi, Ibu. Aram tsunami bunyi katanya. Aku putar dulu, putar dulu.